Ola xente, hoxe, 1 de outubro, é o Día do Orgullo Neofalante. Non é un feriado, un festivo oficial eh, da Galiza, senón que é un día que un grupo de persoas decidiu escoller para conmemorar que están orgullosos dunha mudanza importantísima na vida deles. Estes son os neofalantes. O outro lado da moeda son os paleofalantes, que non é nada diso, calma. Imos ver o que significan estas dúas palabras. Ben, realmente si que era máis ou menos iso, porque, como supoño que sabedes, neo significa novo en grego, e paleo significa antigo. Un neofalante, por tanto, é unha persoa que adota unha nova lingua. Claro que non é suficiente con aprendela, Non por aprendermos inglés na escola somos neofalantes de inglés. En principio, esta nova lingua debe ser o idioma de uso habitual na maior parte de contextos en que nos encontremos. Tamén é importante o vínculo emocional. Os neofalantes senten que esta lingua pasa a ser a súa propia lingua. O outro lado da moeda son os paleofalantes, aquelas persoas que falan unha lingua desde que son pequenos. Trátase de termos que se utilizan na Galiza e que se aplican principalmente aos falantes de galego. Como está de saber, as linguas non só perden falantes, tamén os gañan, e isto é importantísimo en casos como o do galego, que debe compensar a tendencia dos últimos 150 anos a deixar de transmitir o idioma aos fillos por motivo de discriminación. É porque unha persoa decide nun momento determinado que a súa lingua persoal íntima vai ser outra? Pois pode ser por moitos motivos. Pode ser por motivos familiares, queredes falar a lingua dos vosos antepasados. Pode ser por motivos mesmo románticos, gostades dun galego falante ou dunha galego falante e queredes conquistalo. Pode ser por motivos éticos, mm, está moi ben, defender a cultura tibetana e, eh, e que persista ao longo dos séculos, eu tamén a defendo, mas tamén non ten sentido por tanto esforzo no Tíbet e non por esforzo pois, na Galiza. Ben, como vedes, hai xente de todo tipo que dá este paso. Pois ben, imos ver agora que opinaba Don Ricardo Carballo Calero sobre os neofalantes e imos velo a través dun dos seus textos. Diálogo entre A e B. O meu amigo A ten 66 anos. O meu amigo B ten 33. Ambos son escritores. A escribe sempre en español e B sempre en galego. Un día, durante unha conversa cordial, B manifesta mágoa porque A non escribe en galego. A sempre falou en galego. B falaba español no día a día até hai pouco tempo. A descende dunha familia de agricultores da aldea. B dunha familia de militares da cidade. Para A é un mérito falar galego desde a infancia e un desmérito comezar a falalo na vida adulta. E de acordo con Ricardo Carballo Calero, cal deles terá en realidade máis mérito? A fala galego por ruralismo, B fala galego por galeguismo, isto é, conscientemente. A ten vantaxe, xa que xa sabe falar galego, mas non aproveita esta vantaxe. B está en desvantaxe porque precisa de aprender, mas compensa o con esforzo. A coñece a lingua, mas decide non utilizala. A B, non obstante, non lle foi transmitida polos pais, mas, mesmo así, fala e escribe en galego. De acordo con Ricardo Carballo Calero, A poderá ser interesante como xeto de estudo, mas quen realmente é importante para a cultura galega é B. <clears throat> Como vedes, don Ricardo, opinaba que non se dan medallas a quen nada fixo por elas é que o simple feito de nacer galego falante non é ningún mérito, nin nos dá o dereito a ter a razón. Don Ricardo era consciente da importancia deste esforzo monumental, porque dependendo do contexto onde vivamos, non é fácil mudar de lingua e sempre pode haber quen nos cuestione, ás veces, os nosos entes queridos. Non obstante, o esforzo merece a pena. Por tanto, moitos parabéns a aqueles que sodes neofalantes. E espero que daqui a un ano salgún de vós se anima hoxe a dar o paso, que espero que sí, o podamos celebrar como ben o merece unha aperta, un abrazo e até o próximo vídeo.